يتوسط مشروع لينك كايتانا أهم مناطق التطوير العمراني في اسطنبول ويتميز بموقعه الرابط بين المعالم الخدمية والترفيهية مشكلا بذلك نقطة وصل مركزية بين أرجاء المدينة أهلا بكم في خريطة TDA الجوية يقترب مشروعنا من مراكز اسطنبول بحدود أربعة كيلومترات فقط ويتقابل مباشرة مع مدرسة أليفوات جيبسوي المتوسطة ونادي H2O للياقة البدنية وتقع مدرسة جوزوم على بعد 750 مترا فقط وتظهر خريطتنا الجوية مشروع إستوفا ضمن شبكة مشاريع تي دي اي وستجدون رابطه أسفل الفيديو ولا يفصلنا عن جامع السليمانية سوى بضعة أمتار فقط أما جامعة أطلس اسطنبول فتبتعد حوالي ثلاثة كيلومترات وإذا كنت من محبي كرة القدم فتأكد أنك على مقربة كبيرة من ملعب ترك تيليكوم الرياضي كما يبرز على اليسار طريق التيم الدولي الملامس لأبراج سكايلاند إحدى أطول الأبراج اسطنبول بتصميماتها الملفتة والجذابة أما عشاق التسوق والترفيه فهم على مقربة من أكسس مول على بعد 1700 متر فقط وبالنظر إلى زاوية أخرى يمكننا رؤية طريق A5 السريع الذي يسهل الوصول إليه بالسيارة وتظهر أيضا أبراج ومركز ترامب للتسوق بشكل واضح في حين لا يبعد البنك الإنجليزي عن مشروعنا أكثر من 400 متر وبنفس المسافة يمكننا الوصول إلى مترو كايتانا الواقع بالقرب من محكمة تشاليا ويظهر أيضا جواهر مول والمدرسة التقنية على مسافة لا تزيد عن 1000 متر فقط كما يبرز على يسار الشاشة فندق ماريوت الدولي ولا ضير أيضا من السير على الأقدام لدقائق معدودة نحو حديقة بارك هاسباشا وبنك الزراعات وهايبر ماركت كارفور وتكشف خريطة تي في اي الجوية قرب المشروع من مدرسة مارتر هامزا نكتفي بهذا القدر من الاستعراض الجوي وننتقل إلى الخريطة الأرضية للقيام بالجولة بالسيارة مع السيد كاميرون والسيد أحمد مدير المبيعات في مشروع لينك كايت هانا اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقة الاحلام كاميران على اليوتيوب وباقي المنصات. نحن هون حاليا موجودين في منطقة كات هانا هاي البلدية الرائعة يلي فيها اكبر مشروع تطوير عمراني في آه، يمكن الكوكب كله في العالم عم يطوروا البلديه كلياتها كل المشاريع كل الابنيه عم تنهد شوي شوي وعم يطلع بدالها مجمعات جديده فهيدا البلديه رائعه في مشروع اسمه لينك واحد من شبكه مشاريع تي دي اي اذا عم تشوفوا الفيديو عن طريق اليوتيوب فبتشوفوا في آه، تحت في زر ترجمه اذا عن طريق الانستغرام او منصات ثانيه ممكن تشوفوا الترجمه موجوده على الفيديو nefsu. Ahmet Bey teşekkür ederim ee, e, bizimle böyle bir tur yapmak için. Çok sağ olun. Çok sağ olun size de. Biz de çok memnun olduk sizi görüştükten için. Teşekkürler. Şimdi biz e, Katane olarak ne e, bizim takipçiler ne anlatacağız? Böyle söyleyeyim ki Katane şu an çok bir önemli konuda oldu devlet için. Çünkü yani normalde bu yer e, yatırım için çok uygun fiyatta geliyor. Hem de ee, bu semtte yani ki yavaş yavaş çok yükseliyor. Normalde e, zaten gördüğünüz gibi diğer yerde yani ki bizim komşular çok e, zengin. Yani maslak gördüğünüz gibi çok zengin yer oldu şu an. Ticari bir yer oldu. Aşağıdaki bizim tam yanındaki yer e, yani tarih yeri oldu. yani Taksim oldu. Yani Galata Kulesi yani turistler gibi oldu. Tam biz orta semttekiyiz yani. O durumda yani yatırım için merkezdeyiz yani normalde. Merkezde olduğun için normalde şu an devlet çok zorlanıyor. Burada yani ki daha inşaat hazır yapmak için. Hmm. Yani, yani bu, buradaki bölgeyi yenileniyorlar gibi. Hmm, evet, aynı ee, proje olarak e, ne anladın? Yani neden, link, e, link, e, neden başka bir proje değil? böyle söyleyeyim ki bazen biz proje hakkında konuşuyoruz. Yani proje nasıl oluyor, proje neden yatırım için iyi. Yani ki seçenek için bazen biz karşılaştırıyoruz. Fiyat nasıl olacak, konut nasıl ve şirket nasıl? Yani Genyap hakkında böyle söyleyeyim ki bu bizim beşinci proje. Ve eskide biz tabii ki devlet ile de çalıştık. Yani Umraniye Belediyesi Genyap İnşaat hazır yaptık. İkdaş ofisler hazır yaptı ve hem de diğer e, inşaat ile de biz başladık. Hı -hı. Şu an Genyap adın ile o bizim beşinci projemiz. Hı -hı. Yani normalde büyük firma oldu ve zaten kentsel dönüşüm proje için devlet seçiyor kimi bu yani proje vereceğiz. Güven bir şirket olması lazım. Şirket olması lazım. Hem de yani güvenli olmak için o, o durumda devlet yani ki e, normalde veriyorlar. Çünkü bize daha yardım ediyor. Kentsel dönüşüm için devletten o kadar e, vergiler olmuyor. Aynı zamanda biz e, müşterilerimle paylaşıyoruz. Hmm. O durumda yani bizim fiyat normal kartanın fiyattan çok düşüyor. Yani çok e, aşağı oluyor. O durumda yani eki proje tamamlandıktan kadar çok fiyat yatırım için iyi oluyor. Ha, anladım güzel. Buradaki e, proje etrafında ne var? proje etrafında böyle söyleyeyim ki yani ki yürü yürümek mesafe yani 5 e, dakika yürümek mesafe Katane metro istasyonu var. O hazır. Onu isterseniz yani büyük bir yere 15 dakika içerisinde e, ulaşabilirsiniz. Yani ya ta Taksim gitmek istiyorsunuz, Şişli ya da Beşiktaş ya da Cevahir Mavzulu'nun center yani 15 dakika tek mesafe metro ile. Tam proje yanında iki tane büyük e, alışveriş merkezi var yani ki Access Mall var, e, Vadi İstanbul Mall var. Tam yani ki 5 dakika e, mesafe var. Hem de aynı zamanda e, eğer üniversiteler istiyorsan yani tabii ki yani öğrenciler burası çok var. Yani ki 5 metrekare içerisinde 10 tane büyük üniversiteler var. 5 kilometre içerisinde. Aha. Yani ki Bacon University var, Şantaş University var, Technical University var, yani böyle istinya falan şey çok var yani. Ha maşallah. O, o durumda yani ki normalde buraya yer yatırmak için istiyorsan tabii ki fayda olmak lazım. Kira nasıl olacak? Hmm. Burada dere galiba. Aynen. Ha, Burada dere olacak aynı zamanda. Böyle düz gideyim ya da sola gideyim? Ee, sola gideceğiz. Orada olacak. Ee, hmm. Seba Flats falan şey olacak. Evet. Şimdi e, e, proje olarak e, yani sen ne diyorsun? Bu aile konsepti ya da yatırım? Böyle söyleyeyim ki hem de aile konsept hem de yatırım. Çünkü e, bazı insanlar ailenle buraya gelmek istiyorsa çünkü bu e, Normalde bu e, ailen konsept hem de yatırım için. Yatırım için neden? Çünkü yani e, bu bölgede, bu fiyatta e, inşaatlar çok az kaldı. Ailen konsept o durumda yani ki buraya aileler yaşıyorlar. Çünkü her yere ulaşmak kolaylık. Ve bu ticari konsept değil. O durumda yani ki e, daha ailen konsept biz hazır yaptık ona. Ama yatırım için böyle gibi ya siz alıyorsunuz, geri satmak mı istiyorsunuz ya da kira vermek istiyorsunuz çok hızlı gidiyor. Yani yabancılar için yatırım çok iyi konuda ve buraya yaşamak için ya bazen biz çalışıyoruz buraya. Ya biz bizim ofisim yanında evim olsaydı yani benim için hiç sorun değil. Hmm. Aynı zamanda ya ben hastanede çalışıyorum. Yanında ofisim yani evim var. Ben o üniversite okuyorum. Yani ki tam 5-10 dakika ben a, orada olacağım. Hmm. Bizim benim için çok mantıklı bu yer. Ha, güzel. Ee, bizim takipçiler için Vatte'de için özel bir fiyat falan alabileceğiz, alabi- alabilir miyiz? Tabii ki, tabii ki o yüzden ben sizinle çok özel çalışıyoruz. Yani tabii ki sizin, siz, sizin semtte herhangi müşteri geldi biz de daha yani yardımcı olabiliriz. تشكر ادرم تشكر ادرم احمد بي أه نحن شفنا تقريبا المنطقه حكينا مع السيد احمد بخصوص المشروع والمنطقه المحيطه فيه ف يعني شايفين معي هلا انا هون على اليمين في عندي نهر حاليا انا على جسر فوق النهر تمام هذا النهر بده يصير فيه بالمستقبل حسب خطه البلديه تاكسي آه، بحري آه، او تاكسي نهري او يلي هو المنطقه بشكل عام يعني بتحسها فعلا هي مزيج بين الابنيه القديمه وبين العمران الحديث بين الطبيعه لان هون جنبنا في غابات بلغراد وبين آه، تفاصيل اخرى كمان مهمه في كثير مشاريع بشبكه مشاريع تي دي اي هذا واحد منهم وهذا واحد من المشاريع الموجوده في كالتاني تواصلوا معنا مشان تفاصيل أكثر يمكنكم طلب إطلالات الشقق حسب ارتفاع الطابق مباشرة من فريق خدمة العملاء تظهر الزاوية اليمنى من الشاشة بعد المشروع عن مراكز المدينة والمطار ومركز المدينة التي يقع بها المشروع وإليكم التقييم الخاص بالمشروع وفقا للمعايير الخمسة التي أعدتها تي دي اي تركيا شقة الأحلام اشتركوا بالقناة واضغطوا على زر الجرس لتصلكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة وأيضا لمشاهدة الفيديوهات السابقة رابط الشقة النموذجية تجدونه أسفل الشاشة بالإضافة إلى شرح عن مجسم المشروع الذي يتناول إيجابياته وسلبياته للمزيد من المعلومات عن المشروع والمساحات والأسعار يمكنكم التواصل مع فريق TDA تركيا شقة الأحلام على الأرقام الظاهرة أسفل الفيديو عدا عن إمكانية معرفة الأسعار عبر زيارة موقعنا الإلكتروني محدثة بشكل دائم تركيا شقة الأحلام TDA للاستثمار الآمن مدى الحياة